するしない麻雀の匠今回のゲストは藤田進さんですよろしくお願いしますついについにやってきました <laughs> 藤田さんあの今まで、はい、トッププロがトッププロがねはい続々といらしてくださったんですけど見たいという声がありすぎて <laughs> 俺の見てどうすんの <laughs> いやいやいや見た俺の見て勉強したいんですよみんないやーどうなんだろうどうやったら最強位になれるのかうーんまあまず社長で成功して <laughs> 著名人選に出るのはでもねスタートがないと高かったしね今ねそっちが意外と難しいんです、でもあの枠から勝ってからのその後の決勝戦までの道のりまでも、 <laughs> 結構ハードル高いですよ うんそうですねでもやっぱあのなんか最強戦の1日で2着取りとかトップ取りとかっていうのはなんか割と得意っていうか好きですねだからその連帯するのが得意ってことはその思考がやっぱみんな気になるんですよだって連帯したいですもん世の中みんなあの目的がはっきりしてると割とその判断をそれを基準にこうどうするか決めるから軸がしっかりするっていうか今日みたいなのが一番どうしようか分かんないですよ 今日の匠のこの、うん、なんだろうどうしようかなみたいな。ぜひあのもうトップいつもみたいにもぎ取っちゃってください。はい。仮定してやるしかない。だからジャンプ的には。そうすると他の人がトップを目指してないとよくわかんないって感じ。あじゃあかなりこう周りのまあリーグ戦ならリーグ戦みたいなイメージでもいいんですけど。意識してるってことですね。多分まあ自分では相当あの自分の手よりも。 あの川とか相手の顔とかもっとさらにそのなんか全体における今の位置づけみたいな方を重要視するタイプだと思うんですよね。全員がゴリゴリにトップを目指しています。今日は。ということでしはい、そうです。本当ですか？ <laughs> 本当です。なんか前のあの加工ログみたいの見たら、うん、黒子みたいな打ち方。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 お願いします皆さん手配を開けてくださいとン1曲藤田さんはペイチャースターとドラはスーピンですハイパイがこちらどします待ってハイパイでこちらやっちゃうかもちのロンで仕掛けていきますかあもちろんですはいこれはまあ本線本日当日ですねうんうん すぐ気が変わりまし今なんかね、毎日 <laughs> もでちょっと気が変わりかけたかも、ドラが来ましたけど。ちなみになんですけど、はい、ここなくとして、ここどうですか。かけます。ここは。今仕掛けです。こっちはしない。こっちはする。さあ出ました。本。白が出て、まずは仕掛けていきます。 豚骨戦なんでそうなんですよ今回豚骨戦ですごい意識するところってありますまあ普通にあの何一曲だと思ってるんですねあそんな、まあ、平たいラインペンチャスタートじゃないですかはいペンチャスタートでこのまま最終親番を迎えるとかなりきついと思ってるんですよ勢いよく流される、うんうんうん、だから荒らしていきたいんですよ <laughs> 波風立てていきたいとそう安く上がらせないように、うんうん安く親が流れない、はい、 このー花ンは、あ、切ってしまうんですね。キューピッドら、もうペンちゃんいらないんだっていうのを。か、もしくは、そういうの法律前のこれいらない。なんかまずペンちゃんを払ったのは見せないということですね。すごい。 <laughs> でも、一つ挟むとまた、あ、これで見せるが手は進んだ。 いいシャンテンですねスタートから荒らしたいというお言葉が出ましたがこれヤンドの本ですこっちもフなんだ、はい、なるほどうんうんちょっとトイメのドッポさんが両面チーですローピンあっちも荒らしたいタイプなんですかねシンプルにいく派かなんか汎用かそうなんです うん今回何かも入ってるんですけどね打点はどのあたりか今もう結構順番進んできましたけど結構意識します手出しつもぎりだったりってどうですか血出しはパーソーでした今手出し数層泣い人は見ます、ね、あじゃあ問い目はまず注目親だ親の進捗スピードうんまあもうこれはもうそのよりも うん、湾岸の。さっきまでは両してるけど。はい。両面のこの変化。そうなんですね。ここで変わるんだ。元気よくもう伴奏のつもりでしたよ、いうレ。なんか気持ち強度でした。 <laughs> そこも意識します。やっちゃったみたいなあ、やっちゃったの方なのかな。願望もちょっと入ってる。 <laughs> え、ちょっと待ってください。事件ですか、事故ですか。どうする、これ、すごい大事な。 人生のターニングポイントきましたけどいいか選ぶだポイント最後の一言「アネマンでいいか」十分高いこれねはい卓球匠でまずはミリーグ出てたら、うんうん、あの出品産業として第三元で目立ちたいみ <laughs> ヒーローキス見せたいみたいなねありますよねあれガチじゃないガチただのガチ勢の判断でしたね今ねいやいやめちゃくちゃいいんじゃないですかこれ見えてるいや見えますよだってえ染手にも見えてたかもしれないのに、気になってる俺のこと意識してるみんなが <laughs> でも本当だ前前ちょっと悩み出しましたよ、うんうん、こういう なんですかね目立つの好きなんですよ <laughs> あのいるかいないか分かんなかったっていう、うん、まあたまにそういうね忍者みたいなタイプなんですけど該当者出てきました一人はいそういうのより俺はいつもやっぱりこう常に大井さんとかすごい主人公属性ですかそうですね顔もいつも作ってますもんね立たないといけないじゃあ藤田さんもそっち属性なんですか、うん 仕掛けたとこ全然入ってないですからねえでもしっかり見てる、えー、確かに進んでる感じはしない親もかみちゃんなんかパッとしなそうだ <laughs> 人の話でしょ手配の話でしょうか手配ですか <laughs> 手配ですいやじゃあ俺が一番今目立ってるってことよろしいですかペタさんうん間を支配してるあその感覚ってでも大事ですよね一枚なん 思って、うんうんうん、切って大丈夫なんかな悩んでるかもしれないあもう証拠入ってますもん、うん、ブラブラいやでも実際よくあるマージャンで <laughs> 私もよくブラブラさせてるタイプなんでやっぱりそういう。と取りとしたから、うんうん、なんかトンボ切りたくないなみたいなった 値上がりしにくくなってるかなっていうところは感じてます、うん、そうですねまあ、うん、そのためにでもどちらにしろかなりあのいい意味でも悪い意味でも目立ってますもんね今ね。ドッポさんの雰囲気を切ってくれそうです。俺はドッポじゃん。そんな感情できるのかわからないけれども。 って来ましたようわうわもう何が出てくるのかでした。兵は安全牌があ、じゃあ天牌の可能性もかなり高いですかねさあそうですねトイメンは4枚目のペイを切りましたから天牌も濃厚化 一人単品焼いてないからな驚きの人あしっかり見てますだから二度受けをただのただのプロじゃないか二度受けだったパターンは確かにあ下ありますもんねそれはもちろんですよこれでそれ止めてたらね、でも打点がさ3級ぐらいですかじゃああカーピーが見えてないのか 漫画あるけど、まあ、の方向で、でもまあ漫画以上はなさそうですもんね最高で漫画か山に残っているのがこの町結構無視してうん、はい、うん、私も一緒になって無視しちゃいました。お。がない。 <laughs> 暴れん坊将軍みたいになってますよ。さあ、ドラマ、ン。いるのかしら。もう、それでも両脇に収納されてしまったのか。 寺し急走ですって。えちょっと待って。なんか、あれじゃないですかそうでもなかったのが今、貼ったかもしくは対応したのか、どっちかか。どかですね。ドラになってる。 <laughs> 時間差で気づいたパターンですね。もうは自分のものだ。 <laughs> あの。 栗田さんのおかげで乗りました高くなりました高くてマンゴーかとか言ってたらもうトンはってことはもう一枚あるのかってことですねああそのテンションも重要視するんですね。あ、そうね、そうですね。まだ知らないですからね。 <laughs> いやいやいや。 <laughs> すごい 杯の方は開けてください全員の天で一人天杯しかもお高いさあピンと言われましたではみんなの手配を確認していきましょう皆さんよかったら手配開けてくださいなんだったんあのケースかなりまだ苦しいとこがいや止められてるこれ藤田進っていうブランドで余計切りにくくなったんじゃないですかだってかなり早いとこからですよ みんなもう顔がにやけちゃってたからね <laughs> 大い開いてるから自分の問題だ、でにやけたのはもっとあの、はい、怒ってんのかみたいな顔して言ってる、うんうんうん、じゃあそれが出ちゃったのが今また抑えられた原因かっていうところにも考えてるわけですよサブローンじゃなかったまあでもやけは安くない、まあ、漫画もキープしようとしてまだそうですねドラの数ピン使いたくてっていうのが大きいですかねでもかなり 仕掛けたいいがろくに入ってこなかった、そういうことですね早いうちに水槽落としたら酸素持ってきたからそれ強打してあそ <laughs> そこのポイントもしっかり覚えてるんですね <laughs> あでもそういったところの選手のおのおのどこら辺のスピードかはすごい大事にしてるんですね大体スピード自分の手よりやっぱりパワーとかして顔とかだってあの上島のあの放置早かったですもんねもうこの人たち大丈夫ですみたいなあそうです 藤田さん今の一曲で藤田さんのなんか力とあと見えてる場と黒っぽくなかったですいや確認してる場所がでも的確でしたいや面白い一曲でまずは一人天敗となりました、はい、この後荒らしていけるんでしょうか <laughs> 次回もお楽しみに